フリー隊は獰猛なアロサウルスに襲われているブロントサウルスの親子を発見したそしてアロサウルスを麻酔砲で眠らせ保護することに成功したしかしブロントサウルス親子を保護することはできなかった数日後ボーンフリー隊はブロントサウルス親子を探し求めて再びアマゾンを口に出発した Go riding okay! ブロントサウルスを救えただいま現地に到着直ちにブロントサウルス親子の保護に移ります恐竜の子供は研究資料として貴重だぜひとも無事に保護してくれわかりました気象条件が恐竜にとって刻々と悪化していく救出は一刻を争うぞ全力を尽くします分かっているだろうが子供を連れている動物は凶暴だはい十分注意します なおデータを分析した結果隆起地帯に再び地殻変動が起こる可能性がある注意してくれ了解この地区の空気は急激に乾燥している親子は水を求めて行動しているはずだ俺はシーガルでブロントサウルスの捜索に当たる配置につけ了解 が枯れ始めているわブロントサウルスは1日に40キロも草を食べるんだ間もなく餌がなくなって死んじゃうよどこ行っちゃったのかな子供を連れているんですものそう遠くへは行っていないはずよ あるぞ北北西約13キロ方位北北西発進フロント親子だ ングルの中に入っていくぞゴンさんはマッカールで湖の岸辺を探せ了解レイコはビーグルで陸上からだ ガラはボンフリーで待機だ俺はシーガルで上空から指揮を取るえ俺一人かい 死んじゃうよ西岸地区痕跡なし南岸へ向かう

で水上から近づいてくれ了解 まず親を捕獲し猫麻酔砲準備了解麻酔砲準備 OK 誤差水中から追い出すんだ でかいだけが取り柄さおいそっから出てこいよ大丈夫か逃げろ押さえつけられて動けないああ潰されちまうよ 近づけ 使う驚いたな象が5秒間で倒れる薬なのにケロッとしてやがる何とかしてよ全然効かないこちらマッカールまだ動けない助けてくれ ブロントサウルスを甘く見ていたガラゴンさんの救出だモグリなら任しとけよ俺はかっぱの親戚なんだそれ どそうだったのか子供を守るために我々を反対の方向へ引き寄せていたんだうんそっとしておこう必ずここへ戻ってくるはずだマサオよくやった <laughs> ところで作戦は大失敗だ俺の判断が甘かった恐竜があんなに素早い動きをするとはなびっくりしたよいきなり飛びかかってきやがって 水中では浮力で体が軽くなるのねその計算が間違っていたんだ麻酔砲も麻酔爆弾も効かないじゃあ今度はステロイド系の麻酔薬を使ってみるわハロサウルスだって10分ぐらいかかったよプロントサウルスはもっと大きいんだもん1時間ぐらいかかるよきっとうんいいこと言うぞマサオおまた地震だ近くが不安定になってきたぞ 現れたら子供を捕獲して陸へおびき寄せよ水の中じゃ勝負にならん全員位置につけ了解ネッド砲発射了解 正雄の言った通りだったな。 から行こうとしてるんだわ 泣かせるぜああ人間の親と同じだな心配しなくたっていいんだよ眠ってるだけなんだからへえでっかい図体してるもんだよ世話やかせやがってうお 動が始まったらしいキャリーバードの到着まであと1時間半ドンキ到着までは1時間40分ジョージまだここにいるのかいブロントサウルスを置いて逃げ出せっていうのかいやでもしかし すぐだオンフリー輸送船を信頼しろ必ず来る来たぞこちらジョージドンキーの到着まであと10分だ了解ジョージもうダメだよ逃げ出そうよあのデカブツがそんなに大事か 俺たちの命より恐竜の方が大切だってのかい <laughs> こちら上司だ急いでくれ近くの変動が始まっている了解 収容完了さあ我々も脱出だ急げ くだまったくだ今度こそダメかと思ったあの中にまだ恐竜がいたんじゃないかなああしかし全力を尽くしたんだマサオ無事ブロントサウルスを保護したボーンフリー隊は恐竜保護地区サーロン島に親子を運んだ の場所だ今にもっともっと素晴らしい保護地区を作ってやろう は肉食恐竜の居住区域だ見ろ餌をたくさん食べたからご機嫌だ餌っていうと肉を8 0キロだ1日になへえ8 0キロ の首を手に入れようと企む圧巻キングバトラーが現れた不気味に飛ぶ謎のヘリコプター砂地獄の中に巻き込まれたボーンフリー号猛然と襲いかかるティラノサウルス大砂漠の中で壮絶な死闘を繰り広げる来週のボーンフリー砂漠の暴れん坊ティラノサウルスをお楽しみに